Bom que os caras não atiram no Moraes não, nessas pragas. O mesmo time, porra. Eita Contou. miséria, toma aí, aperta a linguiça. que isso, Osaka? oxi, oxi. Foi, cara. Oxe. Lívia. É é? O Cris da <laughs> Aperta a linguiça foi foda, velho. Analista é maluco mesmo, meu velho. <laughs>